Қойда сен табыш бир Яшілігім юлдашы Біргеләп өтілген Ең Ёлғаштам ахыра. Кайда син, Таңаш бир, Кайда жанымна, Казима ядам юб санам, Казима ядам юб санам, Kadirler irteler Yere kayteler Hayera otlar Hayera yoltalar Faydası doğmuş bir kaydan canımına Üzüme başta mahram Ötelegen yeşilekine nezlerde Uzanlar Kaya da canıma yarım yoğaltım Sine yoğaltım Yolu kaçtım ahire Bayda din Dağış bir kaya yarım yoksunam sanam Özelim tabalamim Özelime tabalamim Faydasız